Ya kanggo nek mama nek kanggoku ya iku ya gak perlu lah gengsi. Nggih. Lah ya, sing penting kan ya hasil ya aku dhewe duwe anak duwe putu insyaallah iki takon lanjutne usahaku iki. Ya. Alhamdulillah nggih. Insyaallah ndek kono. Mulane aku iki tak siapi kandang tak gedhekno ngunduri putuku gede, sok insyaallah akan terus naik. Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel ya teman-teman Terima kasih ya sudah klik video ini Terima kasih sudah subscribe video ini Bagi yang teman-teman penonton video ini yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu bro Terima kasih Nah hari ini saya membuat video atau ngevlog di kandang di belakang saya ini teman-teman yaitu masih di desa saya di kawasan wisata teman-teman bisa dilihat dari drone dari atas tadi ini di kawasan eh, pantai selatan atau jalur lila selatan di pantai ngantep teman-teman ini masih di desa saya dan di hari ini saya eh, ngevlog atau membuat video mencari sesuatu yang bermanfaat yaitu di kandangnya Pak Sianan Pak Sianan ini sebenarnya tetangga saya bro satu RT satu jamaah tahlil biasanya tapi beliau ini eh, apa ya menginap atau apa punya lahan di sini dan kebanyakan di sini teman-teman tapi kalau malam pulang jadi di sini itu mengelola sawahnya ini untuk beternak sapi memang e, fokus beternak sapi Sela, sebagian ditanami odot dan sebagian ditanami tanaman pangan untuk stok pangan setiap harinya jadi eh, Pak Sianan ini sudah tiga tahun menekuni dunia sapi ini teman-teman kemudian sekarang di belakang saya ini ada 9 ekor sapi yang sebagian lagi sudah dijual untuk kebutuhan yang lainnya dan untuk membuat kandang yang baru teman-teman jadi ada kandang baru untuk persiapan kandang ini dipindah ke sana teman-teman nanti ada videonya seperti ini teman-teman kandangnya ada 18 meter kemudian palungannya mau dibikin eh, 21 meter ada tambahan kandangnya tadi dan ini teman-teman adalah kandang breeding kandang breeding kandang kandang peranaan nah, infonya dulu pernah saya ingat sekali ini beliau ini mencari modal usaha di KUR di BRI nah, bagaimana ceritanya teman-teman ayo kita kepoin langsung ke Pak Sianan kita ambil manfaatnya kita ambil hikmahnya kita pelajari uh, beli pengalaman beliau selama berternak sapi itu supaya kita ada referensi supaya kita tetap lebih semangat peternak sapi dan uh, peternak sapi itu keren teman-teman peternak sapi itu keren ayo kita mendukung program pemerintah swasembada pangan bro oke ayo kita kepoin ke sana sebelum ke sana sebelum kepo ke Pak Sianan jangan lupa di subscribe di komen di like kasih like kasih komentar teman-teman jika suka dengan video-video saya terima kasih teman-teman ayo ke iya. sana bro ini teman-teman jadi di sini itu kita ke sana kandangnya masih tradisional dan rencananya teman-teman eh, kemarin main ke kandang saya itu mau eh, ini ya mau membuat palungan atau tempat makan yang ada minum otomatisnya karena di sini eh, masih masih mikul ya mikul dari sumur dan ini rencananya biar karena sapinya terus bertambah dan akan menambah teman-teman itu mau bikin minuman yang otomatis seperti di kandang saya dan seperti ini rumputnya di sini full bro full hijauan tanpa konsentrat tambah tanpa tambahan makanan apapun jadi itu eh, sangat poin positif biayanya nol rupiah perawatannya setiap harinya nol 0 rupiah bro tapi hasilnya luar biasa ayo masuk kandang bro awal-awalnya saking yo kepingin ngapain nih sapi itu ini yo tuku lah tuku, tuku. bibit tuku awalnya terus coba ini akhirnya saya sampai telung tahun iki alhamdulillah insyaallah ini berhasil alhamdulillah pak selama berarti sudah sudah berapa lama pak tiga tahun bibit empat bibit empat babon empat pak ya? babonnya dua dua anak dua setelah nyoblos okay. satu doro satu jadi empat empat, jadi empat ekor empat ekor nah ini Pak Sianan kalau untuk itu bibitnya tadi awal mulanya per sapinya itu eh, modal atau modalnya awalnya bagaimana Pak cara memperoleh modal seperti saya kan nol bodol atau nggak punya apa-apa nah itu dari ngerumat atau bagaimana Pak itu kalau jenengan itu dulu Pak awal-awalnya hmm. itu ngerumat terus setelah itu dijual saya beli oh gitu nah. ngerumat gaduh gitu gaduh Pak, ya, ya. Betul. Uh, untuk di sini Pak ini nah, kan Eh, sawah jenengan gitu kalau nah, rumahnya di Sumber Harum. itu nah untuk luasan sawah jenengan ini untuk mencukupi pakan sapi ini membutuhkan kira-kira berapa hektar ya kurang lebih ya setengah hektar nggak ada lah seperempat lebih sedikit kalau setengah hektar belum ada oh itu sudah cukup pak ya untuk cukup. walaupun musim kemarau cukup untuk anu pak eh selama tiga tahun sudah mendapatkan berapa pak sapinya empat itu sekarang jadi berapa pak? jadi sebelas hasil tujuh ekor hasil tujuh ekor wah ini luar biasa ini bro <laughs> hasil tujuh ekor. ini yang yang sudah jelas kelihatan tujuh ekor ini oh, persis iya. tiga tahun persis tiga tahun hmm. hasil tujuh ekor sudah pernah jual pak selama tiga tahun ini jual dua ekor jual dua ekor karena untuk kebutuhan untuk atau? kebutuhan oh, okay. untuk anu pak yang akhir ini jual satu untuk bikin kandang belum jadi oh untuk <laughs> yang bikin kandang tadi ah, belum iya, iya, jadi. jadi untuk uh, untuk bikin kandang yeah. jual sapi untuk untuk menikah kebutuhan yang lain juga jual sapi bang berarti yeah, bapak Pak Sianan ini memang pure bener-bener ngarit pak gih Bener ngarit. Bener-bener ngarit. Hari-hari ngarit. Jo apa namanya berternak yeah. sapi gih Ternak sapi. Iya. Ya di samping ngarit ya tani lah. Tani jadi seperti itu anu Pak Janan ini sharing saja tuh uh, selama tiga tahun ini kendala ngerumat sapi ini apa Pak yang menjadi kendala pak uh, sampai ya sedikit mengeluh lah itu apa Pak itu ya, tapi kalau saya saya rasa nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Saya merasa bagaimana ya? Merasa senang lah. Merasa senang. Mem memelihara sapi. okay, okay ini rasa saya rasa nggak ada kendala sama sekali nggak ada nggak ada kendala kalau untuk anu pak e, cara mengatasi apa ya namanya biasanya kan kalau kita saya sendiri mengalami itu mm -mm. E, ini pak nyuntik ini nggak terjadi gitu loh pak ya. gagal ya. IP gagal itu bagaimana pak bapak ya, ya? sabar ya? saja ya panggil sabar. lagi panggil oh, lagi gitu, ya? <laughs> gitu. Suntik, iya ulang, suntik ulang. Iya, ya? Okay. gimana tapi saran dari Pak Dokter kalau ternak seperti ini nggak boleh terlalu gemuk. Nggak boleh terlalu gemuk. Nah, pakannya pernah disuruh sudah ya pak makannya pak aja terlalu lemu lemu nemen sapi ini sampean jadi lemu loh masa lemu apa? <laughs> lemu ya jadi aku ya turun ya. Okay. Oh, gitu. disudah aja lemu lemu nemen ya. <laughs> kalau pakannya sekarang eh, sekarang ini ada berapa ekor ya pak eh, sekarang jual ini masih ya sembilan sembilan ekor nah, ya sembilan sembilan ekor ini membutuhkan berapa ikat jerami pak kalau jerami jerami ya, ya? berapa ya? kalau kolonjono ya dua belas lah 12 12 nah. ikat bapak ini eh, ngopeni sapi ini dibantu sama ibu begitu iya, ya iya oh, iya kadang dibantu kalau ada waktu ah. ada kesempatan jika nggak ada kan, kesempatan ibunya Pesak di rumah ya oh. sendiri gitu. Sendiri. <laughs> tapi enggak kualan Pak nggih. Enggak. Ah, iya. Nyantai. Nyantai. Nah. Jadi 9 ekor ini termasuk santai Pak Santai. Santai asalkan santai. kita sudah punya punya tanaman suket lahan gitu. suket oh. itu ya. Tanamannya. Oke, ini Nyantai. contoh ini teman-teman. Mau ditambahi Pak? Masih kurang. <laughs> Eh. Kepingin nambahi mana? Kepingin nambahi. <laughs> Lejian waktu ini anu pak ayo kita jalan-jalan lihat sapinya ini pak coba saya review satu persatu ini nggak apa-apa sambil jalan pak kabelku ngelewer nggak apa-apa nah ini ya ini sudah berapa umur berapa pak Sianen yang 17 bulan 17 bulan 17 nah, ternyata mau dijual apa tidak super ya. ini pak ya besok-besok aja lah oh, besok-besok belum ya <laughs> biasanya pak ini kalau sudah nah. saya syuting seperti ini sudah nah. saya kamera ini Ah, banyak ini yang tanya ke saya coba lah apa Mas Darwasi seperti di Pak Ran itu ah. banyak ah. sing ngarep nih Pak Pak Ran di ah. iso Pak Pak Wakiran kusuk sing plonteng hmm. mari tak syuting ini lah kok pakai sing aku Bu <laughs> Niki dereng mau dijual ya? Dereng. Oh, sekitar satu tahun setengah Satu tahun si mental setengah, iya. jantan bang ya? Jantan. Oke, ini anaknya Punti pak? Anaknya Ada bapaknya? Oh, utara sendiri. Oke. Terus yang ini pak? Yang ini ya ini maunya Ini betina jantan? Betina. Betina. Betina terus anaknya yang bunti Pak niki? Anaknya nomor dua dari utara. Oh, nomor dua dari sana. Nah. Umur pinten Pak niki, Pak? Umur iki sang 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Mau okay. dijual ini ya, Pak, yang mau dijual? Ya, rencananya. Rencananya ini. Oh, nggih nggih nggih ini mau dijual terus yang itu pak umur berapa yang itu pak itu ya umurnya malih masih 8 bulan. 8 bulanan. 8 bulan. Oh, baru nyoplos, Pak. Nge. Baru nyoplos. Ayo lihat babonnya, Pak. <laughs> Wah, ini menarik ini. Nah, ini, ini yang doro ini. Nganu duit tetelan kayak gini. <laughs> Niki doro, Pak, nggih. Doro iki. Iya. Masih doro, sudah pernah IP, Pak. Sudah Maksudnya? pernah anu kawin. Sudah, ini ya. sudah meteng ini. Meteng. meteng. Telung bulanan, Pak. 3 bulan. Oh, 3 bulanan. Untuk yang ini, Pak. Ini mana satu kali tuh anak Mana satu kali yang ah, ini. Ini. Oh, ini. yang geng geng. Sudah pernah beranak satu kali. Hmm. Sekarang sudah pernah IP, Pak? Sudah, sudah. Berapa udah. bulan sudah, Pak? Satu bulan setengah lah. Satu bulan setengah. Ya mungkin jadi ini. Insya Allah jadi. Hmm. Jadi, nek sing niki, Pak, babon Ini hmm. pertama rumah sapi. ngapain cabe, dek? Ini ya iki. Niki. Babon tuwek dhewe iki. Bibite niki. Ya, Bibite tuwek dhewe. Bibite ya iki. Anak ping pinten Pak niki? Anak ping 4. Ping 4. anake sing mbak sing barep wis digawe korban. Oh, korban Bapak sudah pernah korban nggih. Nah, yang Bapak punya dulu. Nggih. Nomor 2 ini, oh, nomor 3 itu, nge. terus yang saya jual satu. Oh, nggih nggih nggih. Iki wis sumber itu kau ini sumber salah satu nih ya, oh, sumber ono pak seneng <laughs> nih kau pak sing sapi ini kau pernah beranak pinter nih kau itu ya pengpat mana tapi aku aku tuku awal awal oh, awal tumbas nang ini mana pindu tumbas pinter pak itu nggak larang itu lima belas kurang telung atus belas kurang telung atus tapi kuru awalnya oh nggih nggih nggih ngono kuru banget ngono nangkin teko oleh sak minggu rapi terus nggih sini sing Pak sing iku pindu pindho iku mana pindho mana pindho iki oh. nggih awalnya beli napa beli anak ini Pak beli awalnya beli oh awal beli di kawasan pinter lah jenengan singen tuk tukon telulas pitung atus hmm, Empat belas 14 kurang telung atus doro, doro. Sianan nggak punya kendala saat ngopeni sapi nggak pernah ya. punya kendala <laughs> sama sekali ya ya tapi ini ya kegawa teko niat kegawa teko niat niat teko karep niku baik kunci ngingu ngusapi jenengan putih niat niat karep karep awali pripun sih Pak samen kok kan aku inget dulu waktu tiga tahun yang lalu Uh, ya awal-awalnya kok morong menekuni sapi ini awalnya ini kok ya. pripun ya ini mas awal-awalnya biar kan ya pernah ngepeni sapi mari ngono terus spray kurang lebih wulung tahun wulung tahun jadi itu penghasilan kurang gak ngapain sapi penghasilan kurang oh ngerti terus akhirnya iling penggawean sing lawas mana mana ngepeni sapi alhamdulillah saat niki Allah ya alhamdulillah Allah berhasil, ya, berhasil. Insyaallah. sudah berangkat. tapi ya yes, alhamdulillah tak tak akui berhasil Pak telung tahun ini. Tiga tahun dapat pedet tujuh. Tujuh. Sudah sudah alhamdulillah. Nah lei masalah biaya biaya perawatan ini jenengan nol rupiah bang ya maksudnya nggak usah nggak ada yang beli pak ya nggak ada nopo nih. nggak ada yang... mungkin hanya saat kemarau untuk ngocor tanaman ah, beli ngocor bensin tanam. itu beli bensin ada beli nggak nganggo mas suket itu aja nah, lain-lain nggak -lain ada rencananya kan di kandang baru mau hmm. diolah Yolah. anu pupuknya atau letongnya ini ya, buat, buat pupuknya. Uh. Jadi nantinya kedepannya kan nggak usah tukumas pak. Gak, iya. <laughs> berarti karena iya, menunggu. berarti perawatannya atau modalnya nol rupiah ya perawatannya. Ya. ya. Atau modal dua eh, ya. <laughs> Enggak, oh. Nggak tadi gimana nih? jam piro pak ngeten iki panjenengan ya pokoknya jam 2 lah mulai makan sapi jam 2 ah, siang siang sore kok pakane mana beri sore jam 5 jam 5 terus esok pak mboten esok kadang lah ono kerene suket ya titik lagi iya. cukup ah sabental orang bentel kepakan esok cukup oh don jadi sore tok niku nggih pak sore terus pak carane anu pak carane cek dadi babon cek ndang cek nang dadi ngoten niku enten cara malih sama mboten Pak Iku nek eh, nek jenengan, nek jenengan lho. Teko pemaham aku pokok sapiku mangane gak kurang. Nggih. Iku istilah iku gak terlalu kuru ndek anak. Kuwi insyaallah cepet rabi maneh. Cepet rabi maneh. Pokoke anake dipethot eh, ku ngono. Nek metote jenengan pirang wulan Pak ngoten niku? Eh, biasa 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan tak keruh, tak keluh terus baru di dewekne ku secara paling suwe saulan wis nyari rabi maneh papon oh, saulan saulan yo rabi maneh pokoke pisah karo anak saulan yo rabi maneh kadang nggak sampai nggih nggih nggih lek ngalami ngalami apa Pak? Ngalami duka dalam peternak sapi yuk pernah Pak? Buat selama ini Pak. Enggak pernah, enggak pernah. Enggak pernah iki dari anu. Semoga enggak pernah lah Pak, lancar-lancar aja. Enggak pernah. Alhamdulillah. Enggak pernah duka untuk hijauan tidak ada kendala di sini pak ya ada ada alhamdulillah terima kasih pak Senan kita sharing-sharing ini ya, anu sama -sama. tujua, tujuannya untuk kan yang nonton ini para pemuda-pemuda kan -pemuda, pak biar ter, ya. apa ya pak biar terinspirasi lah ah, ya. bahwa ini pak ngimu sapi itu kalau biar kan gengsi dan gengsi, bagaimana ya. dan sekarang ini insya Allah tidak pak nggak usah gengsi saya pun bangga pak Bangga. Nah, saya bayangkan loh mas, okay. rumah sapi itu modal demi modal. okay. Saya bayangkan bagikan seandainya buat beli mobil itu jauh. Beli mobil andai kata modal 50 juta dikelola satu tahun okay. belum tentu bisa beli mobil satu nanya lagi. Tapi, Tapi kalau dibuat beli sapi 50 juta ya boleh dibilang dapat tiga kalau ada untungnya satu tahun insya Allah sudah jadi enam <laughs> Ini hasilnya di situ insya Allah di situ kalau pengalaman Pak Sianan ini Pak selama rumah sapi itu hasil barang bagaimana cara mengelolanya sudah pernah dibelikan untuk dan apa atau apa itu sudah Pak beli beli oh. buat oh. rumah atau apa belum yang belum. tahun ini kalau yang saya jual ya itu untuk nyarutan awal-awalnya beli sapi itu oh gitu kembalikan uangnya itu terus yang kedua untuk itu bikin kandang yang belum jadi itu oh, untuk nyarutan itu dulu utangnya di mana pak kalau kita boleh ya. sharing pak nggak apa-apa itu pak <laughs> BRI. Oh, jadi kur itu ya, Pak ya? Enggak usah kur, Pak. Jadi gini. Heeh, ah, ah, kur itu. Me mengungkap ini kan gini. Ah. Kan seperti kita, seperti saya, Pak. Seperti yeah. saya ini kan ah, nol, Pak. yeah. lah orang bakalan nggak punya apa-apa. Yeah. Jadi uh, utang BRI itu menjadi solusi untuk tim berternak sapi. Jadi iya. bagaimana Pak selama ini ngopen apa utang dari BRI itu Ah, ono kerene napa mboten, Pak? Oh, ono, ada, jelas ada. Walaupun uh, utang dan bungai dibeli iya. itu pasti ada hasil di untuk ada. dibelikan sapi, Pak, ya? Ah, ada. Oh, nggih. Untung Untung. Hasilnya Bensin siji lebih. Hitung hitungannya pripun, Pak, ngoten niku. Apa setahun utang misalkan dulu kan 25 juta 25 juta jenengan ya 25 itu pol itu pak iya Ya. dua puluh awal-awalnya. Jadi dibelikan sapi dapat berapa ekor Pak dulu? Ya, dua ekor masih kurang. Dua ekor masih kurang. Ta ditambah oh. uang lain. yeah. Jualin kayu. Jualin kayu. Terus ngata niku sak niku pun jadi kata niki Pak nggih. Jadi okay. hati Terima kasih Pak Sianan. Iya, eh, sama-sama. pesen kayak arek nom-nom Pak. cocok <laughs> gengsi ngarit ini Pak ya. <laughs> Oke, terima kasih Mas Yenan. Okay. Iki sharing-sharing buat nanti. Ya kanggo mama ini Nek kanggoku ya iku ya gak perlu lah gengsi. Nggih. Lah sing penting kan ya hasil ya. Aku dhewe duwe anak, duwe putu insyaallah iki takon lanjutne usahaku iki. Ya. Alhamdulillah nggih. Insyaallah di kono. Mulane aku iki tak siapi kandang, tak gedhekno, ngunduri e putuku gede, sok insyaallah tak akan terus iki aku ngenduri pak. <laughs> jadi muda takkan terus no. intinya jenengan ini selama bekerja ini yang paling terasa itu ngingu sapi dan ngingu sapi. tani tadi tani ya iya, yes, iya. paling paling untung di kono lah Yeah. memang wong cilik ya yes, cukup hasil cilik wis dinikmati alhamdulillah ki rumah saku ya yes, berhasil Terima kasih Wasianan pesennya untuk kita okay, biar sama -sama. tetap semangat. Makasih. Música hum. tandur suka oleh sapi tapi kan nganu pak kan sing mau kayak kayak mangane kayak kebutuhan pangan Oke. kalau dihitung-hitung bro <laughs> ditanami rumput sama ditanami padi itu lebih untung ditanami rumput karena hasilnya jutaan rupiah dari hasil sapi lah saiki pari yo ribet ya pak mesi yo mahal Dan. terus gadil <laughs> Jangan ya, gitu tidur sudah sih bu umur pinten mak nih upiran ini oh tanggal lima belas bro ini sore ini ngecor lagi